ci gaban sakamakon zaɓe Peter Obi ne ya kawo garin Inugu da ƙuri'a 428 abinda Baba ciku ke biye shi da 1015 Babola Ahmad Tinubu da 4000 sannan Injiniya Rabi kusa da 1800 garin arama ko Baba ciku ne kawo ta da ƙuri'a 417 mai bin shi Babola Ahmad Tinubu 182 sai Peter Obi 500 sai kuma Injiniya Rabi kusa da 8000 Baba Atiku ne kawo karin Osun da ƙuri'a 354 mai bin shi Babola Ahmad Tinubu da 343 sai kuma Peter Obi da 23 da kuma Injarabi Sankoso da 713. Babola Ahmad Tinubu ne kawo garin Ondo da ƙuri'a 369 mai bin shi eh, Baba Atiku da ƙuri'a 115 sai kuma Peter Obi da 44 da kuma Injarabi Sankoso da 930. Kwara Ilorin kuwa Baba Ahmad Tinubu ne ya kawo ta da kuri'a 263 wanda Baba Atiku ke bin shi da 136 sannan Peter Obi da 31 sannan Injiniya Musa kusa da 3,341 A halin yanzu dai INEC ta ci gaba da tattara sakamakon zaɓe na sauran jihohin da ba a faɗa ba, da haka ma da a post na gaba. Allah ya ba mu shugaba na gari. mutane sun ci gaba da kalubalantar sakamakon da shugaban INEC yake fadowa saboda dalilai masu zuwa na farko a garin Gombe wannan mutum ma'aikacin INEC yana karanto zaben ya faɗa da baki shi kowa ya ji ya ce waɗanda suka rijista zaɓe 295,782 sannan waɗanda aka tantance za su yi zaɓe 78,400 da 'yan kai amma kuma waɗanda suka zaɓe 88,000 ba dai ku ji da kunnen ku. Number of accredited voters 78487. Then total valid votes 88991. Ta yaya aka samu ƙarin mutane wajen dubu goma a kan waɗanda aka tantance aina ku zo ku ba mu ansa. Wannan shine sakamakon zaben Gombe ga shi nan Baba Atiku da dubu ɗari uku, Baba Bola Ahmad Tinubu da dubu ɗari da arba'in da shida, Peter Obi da kuma Injiniyar Rabiu Sankwaso. na biyu a garin Lagos a gege local government nan ku rubuta ku ga abin da aka rubuta a Labour Party kun gani duk abu na farko ma dubu uku ne amma total ne aka samu su biyu da yan kai kuma iyaka lambobin nan ma idan ka haɗa shi zaka tashi da wajen dubu goma sha hudu, amma kuma ga sakamakon da aka ce INEC ta haɗa ta basu, su a gaba ɗaya local government ɗin kun gani dubu uku ne to abu ɗaya da ban tabbatar ba shin takardar nan ta gaskiya ne ko ta bogi ne domin dai ga stamp ɗin INEC a nan wajen a ƙarshe dai muna kira da hukumar INEC da dan Allah da Annabi a reviewing wannan lamari a yi wa 'yan ƙasa adalci Allah ya sa mu dace Allah ya kwanci hankali zaman lafiya Allah ba mu shugaba na gari Allah sa dace Dino Melaye da tsohon gwamnan Imo da kuma sauran abokan su PDP sun tashi sun fice daga wajen sauraron sakamakon zaɓe. Wannan ya samu asali ne bacin da suka kawo korafin su kuma suke tunanin ba a saurara ba. a inda shi kuma shugaban INEC ya tabbatar musu da cewa INEC tana daman ta ta duba ko ta review a wajen da aka ce an yi almundana ko kuma an je an yi over zaɓe a wajen amma INEC ba ta da damar ta bar faɗan zaɓe ta tafi zuwa duba ko review ya ƙara da cewa sun jira an gama faɗan sakamako tukunna za a je a duba a inda suka yi korafi to su kuma an sassace ina ga bata musu daɗi ba suka tashi suka fice bara dai ku jira da ku I like the suggestion made that the commission has power under the electoral act to review results. But that power is contingent upon one procedure. The process has to be concluded first before you can then talk about power to review. Yeah. I want to assure political parties that any evidence that you have of any alleged wrongdoing at any level of the process, whether it's at the polling unit or at coalition level, please forward this information. And I promise you, as soon as the process is concluded, we will then do the review as provided by law. a ƙarshe yi wa 'yan kowace jam'iyya alƙawari da cewa idan har an gama faɗan zaɓen nan idan da mai wani ƙorafi ko wani complain ya tura musu za su duba sannan su yi amfani da shi accordingly to shugaban INEC Allah ya baka damar yin adalci Allah ya samu dace wannan sakamakon da yake yawo ba tabbatacce bane daga INEC kun ga disclaimer da aka rubuta kasa it is not declarative it only shows a trend to ga abubuwan da kowa ya kamata ya sani har zuwa yanzu nan kun san da cewa akwai jihohin da sai da aka ɗaga zaɓe aka yi shirin lahadi to har yanzu a wannan jihohin da kuma su ana karɓo tattaro sakamakon zaɓe sannan officially INEC ta faɗi sakamakon Jahohi guda tara sannan kuma gaba ɗaya ma sha biyu ne suka zama redi a hannunta wanda ta riga da ta faɗi tara saura guda uku ne suka rage na ga ana lissafa wata yanzu sannan kuma har yanzu magana da nake gaya muku ana ci gaba da tattaro sakamako daga sauran jahohi. sannan kuma a cikin awanni su ma sauran jihohin insha Allah za su zama redi a faɗe su amma dai a takaice wannan sakamakon da yake yawo ba daga INEC ke to ba ba tabbatacce bane daga INEC za ta iya danshin gaskiya a cikin shi amma dai kun san INEC ce kadai take da alhakin ta faɗi sakamakon da kowa ya kamata ya yarda da shi Allah ya samu dace sakamakon zaɓe baba ciku ne kawo gombe da ƙuri'a 319 ana ahmadu da 146 peter abi 26 injiniyar rabi sun kusa da 10,000 Oyo State kuwa Babola Ahmed Tinubu ne ya kawo ta da 449 inda Baba ciku ke bin shi da 182 NNPP da Injiniyar Musa kusa da